呃，挂线是这样子的，挂的这个位置的高低，这个位置的高低，它就决定着这个袋子的呃是进去还是出来。如果挂的这个位置挂的越低，那么这个袋子呢，它就会越往里面的，它就会越往里面跑的。如果它挂的越高，这里挂这里挂挂的越高，那么它就会越往外面走的，是这样子的。 啊，它挂的高低，这里挂的高低就取决于我们这个铁丝或者那个不锈钢板那个导向槽的呃高低，这是由它来决定的。你用铁丝也可以，用呃我们配的那个不锈钢条和那个滚轮也可以的，这里都是比较灵活的。啊，就调整它的高度，啊或者说调整这个的高度，啊这个高度，因为它就是连着它的嘛，连着连着这里的。 啊，我们这里用铁丝来绑，就比较灵活一点，用手扳就可以了，是这样子的。